assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu jama'a masu kallon mu barkan mu da barkan sake sawa da ku a cikin wannan bidiyo na mu da zamu kawo muku yau wanda ke nuna muku yanda za ku yi recovery na YouTube channel ɗanku wanda aka rufe insha Allah ba tare da lokaci ba idan kuna biye da mu za ku gani a cikin wannan bidiyo yanda za ka yi kokari ka dawo da channel ɗanka da YouTube suka rufe saboda matsala ta strike na copyright strike don haka idan yanzu ne farkon shigo ku muna bukata ku rinna mana subscribe ku rinna mana alamar ƙwararra domin duk lokacin da muka dora sabon bidiyo za ku gani ba tare da bata lokaci ba don haka a yanzu abin farko da za mu fara yi idan youtube suka rufe muku channel saboda kila ka amfani da bidiyo na wani ba tare da izininsa ba ko kuma ko da izininsa sun turo maka cewa bidiyon kana da copyright kuma nan take kai tsaye za su rufe maka channel saboda wannan doka ce ta youtube duk wanda ya amfani da da bidiyo na wani ko audio ko sauti ko wani abu da wanda shi channel za su rufe channel ɗin mutum kai tsaye ba tare da bata lokaci ba don haka yanzu sai ku biyo mu ku ga yanda yanda ake dawo da wannan channel din idan youtube suka rushe abu na farko za ka za ka shiga cikin setin ɗin wayarka ko kuma system ɗinka sai ka ji direct kai tsaye sai ka je wurin wurin account za ka je wurin account ba shi a nan za ka je nan kai tsaye sai ka shige shi idan ka shige shi ya buɗe sai ka je kan gmail ɗin da ka buɗa youtube da shi sai ka shige shi. Idan ka shige shi za ka je ka ga wadanda aka rubuta Google account. wadanda aka rubuta Google account sai ka taɓa wannan wurin da aka rubuta Google account. Idan ka taɓa shi sai ka shige shi zai buɗe kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Idan ya buɗe sai ka yi scrolling gehen, gehen hagu ɗinka za ka ga inda aka rubuta data and privacy. inda aka rubuta data and privacy sai ka taba shi idan ka taba shi sai ka shige shi kai tsaye zai zo da kai wajen duk wasu abubuwa da ka da wannan gmail din naka kai tsaye za ka ji kai ta tafiya su yi scrolling har zuwa ƙasa za ka gani su da sunan kai ta tafiya akwai inda za ka ga inda an ka rubuta app and service inda aka rubuta app and service ɗin nan za ka gani sai ka taɓa shi wurin da aka rubuta wannan app and service ɗin sai ka taɓa shi ga shi nan idan ka taɓa shi zai buɗe ma yes kolin ya buɗe za ka ga sunan ga sanan duk abubuwa ayyukan da ka yi da da wannan gmail din naka ne ga sanan sai ka je nan farko din inda aka rubuta delete service delete service sai ka taɓa shi delete service din nan sai ka taɓa shi kana taɓa shi zai buɗe zai kai ka wajen da waɗannan ayyukan ɗin naka ga sunan sai ka za ka ga wajen da delete service again sai ka sake taɓa wannan delete service ɗin gashi gashi nan delete service sai ka taɓa shi delete service zai buɗe ma idan ya buɗe zai nemi ka sa password ɗinka ni da yake ina amfani da tamfirin ne zai ba ka dama sai ka sa wannan password ɗinka to nan ga sunan wannan dot abubuwan da ne amfani da suna da ta gmail ɗina to nan kai abinda kake bukata za ka yi deleting ɗin data na youtube ɗinka sai ka danna wurin youtube gashi kai tsaye sai ka ranna shi zai buɗe ma zai sake tambayar ka password sai ka sake sa password idan ya buɗe zai tambaye ka option guda biyu akwai option guda biyu da yake nuna ni da yake nan bai nuno min ba amma akwai option guda biyu da yake nuna na farko yana tambayar ka do you want to hide your channel kana buƙatar ka ɓoye channel ɗinka ne ko kuma i want to permanent delete my, my content sai ka danna i want permanent media content sai ka taba shi idan ka taba shi zai zai nuno ma wannan sai ka taba wannan option din ga sanan sai ka taba su idan ka taba su sai ka ranna delete sai ka ranna shi da ka ranna zai tambaye ka zai ma tambaya game da zai tambaye ka sai ka sa wannan gmail ɗin naka wanda ka buɗe channel ɗin da shi sai ka ranna sai ka ranna delete my content zai updating ya yi abin ga gashi nan ya nuna your content is been deleted yana cewa kenan channel ɗinka an riga an yi greeting din wannan channel din taka to abu na farko bayan bayan kayi wannan za ka dawo za ka koma can sai ka shiga sai ka koma can sai ka shiga wurin wurin yin appealing sai ka shiga wurin appealing inda suka cewa yan kana bukatar ka appeal sai ka danna sai sai ka rana kai a filin kai a fil gashi nan sai ka rana kai a fil don cewa youtube kila sun yi mistake ne ba su sun yi mistake ne sai ka dawo nan ka buɗe wannan fom ɗin na appealing ɗin sai ka danna shi ka cika ka rubuta sunanka ka sa email address naka ka sa email address wanda za su yi kontaktin ɗinka bayan ka gama gaba ɗaya duk waɗannan gaba ɗaya sai ka zo ka yi submitting ɗin na appealing ɗin da ka yi za ka yi submitting sai ya ta yi your email has been sent thank you for contacting our google account team we will review your report and we will contact you only if you have additional information to share we appreciate you are taking the time to contact us yes thank you